из этой области все значения, ну, то есть до конца серой ячейки надо до серой области дойти, чтобы ничего не пропустить. Скопировать и, собственно говоря, вставить как значение ставить как значение, именно как значение. А вот сюда куда-нибудь, неважно куда. -нибудь. Дальше надо выделить э, все полученные эффекты, удалить дубликаты. Тогда останутся уникальные эффекты. Их следует вставить в синтекс э, General LagLinea. Я рекомендую сначала запустить General LagLinea, нажать Paste, и после этого скорректировать синтекс. А, здесь я оставляю в строке print только estimates. Соответственно, в кнопках это было бы Итак, галочку estimates. Все остальные галочки убираю, чтобы машина быстрее работала. А также у меня модель не насыщенная, то есть есть строка дизайн, и после как раз э, слова дизайн я вставляю из Excel все сгенерированные многомерные эффекты. И надо не забыть поставить точку после последнего эффекта. Кроме того, я ставлю побольше итераций, ну, 999 а, должно хватить. Запускаю и, собственно говоря, жду. В моем случае, поскольку достаточно обширные данные в базе, 54 тысячи с лишним человек, поскольку 8 переменных, а лоблинейный анализ ограничен 10 переменными, но в данном случае 8 переменных, пусть и дикотомических в основном, плюс большой объем выборки привел к тому, что, по крайней мере, моему компьютеру не хватает памяти для обработки этого задания. Поэтому машина сразу пишет, э, что insufficient memory. Что делать в этой ситуации? А несколько вариантов. Первый вариант, самый очевидный, это упростить задачу. То есть вместо 8 переменных рассматривать меньшее число переменных уменьшить число градаций в переменной кантри, То есть, например, не все страны рассматривают.